राजधानी में अवस्थित है और राजधानी में आपकी नगरी नगर क्षेत्र तो स्वाभाविक रूप से आज में समीक्षा बैठक में जिन योजनाओं का दिया गया इसके अंतर्गत सीवरेज टैंक है साफ सफाई है तीसरा है जो निर्माण कार्य जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए